けないよクレイトの時間のナンバーバーバロンバーニングッシュスラッシュテンペストニューイヤーズドライレッシングテイサマーブライトフォースバーニングッシュナンバーバーバロンいつまでもバーニングッシュナンバーバーバロン フラッシュテンペストニューイヤーズブラック日和バーニングサマーブライトコースナンバーカーボンラッシュテンペスト海の闘技をいつまでもいいぞナンバーカーロンドキドキする全開でいくよ日和バーニングラッシュブレーングバンズフラッシュテンペスト光る舞い散るニューイヤーズブライト全開でいくよ 森バーニングラッシュ私が守るわワーブライトフォース宴の始まりだナンバーーバロンいつまでもスラッシュテンスト決めちゃうぞ日和バーニングラッシュそこだけ宴の始まりだナンバーカーバロン つまで持つかのをしてもらおうですよ日和バーニングラッシュ光よ舞い散れニューイヤーズライト宴の始まりだナンバーーバロンと一緒なら私たちは負けない決まったね

はいかが日和バーニングオーロラサンク私の出番世界変われクランレールド・オブ・ライバーニングめたくニューイヤーバーニングラッシュ最後までオーロラサンクそれはぞバーニングラッシュうします私の出番だね 世界変われ今チャンスのきらめきよシールド・オブ・支援しちゃうよそれを決めちゃうぞ日和バーニング・ラッシュ出て見てニューイヤー・ストライク遅れはこれオーロラ・サンクチュアリ決めちゃうぞ日和バーニング・ラッシュ 支援しちゃうよが空きすぎて動けません飲食店へ参りましょうかペコリーヌ様 彼らに加護をとやかに行きますあなたの力をそこであなたのニューイヤーバードみんなで表にいるね回りまニューイヤークリスだねクロネんの本セブンニューイヤーバーもう一人ミラーミラー回りまニューイヤークリス香好きだよ誰もう一人ミラーミラーとニューイヤー 周りのニューイークこのもうお姉ちゃんの本セブンスヘブン行くわよニューイーバもう一人未ミラー頑張りなさい先へお姉ちゃんの本セブンスヘブン周りのニューイークニューイヤーみんなで表にいる変だお姉んの本セブンスヘブンもう一人そうあなたのお姉ちゃんの本セブンスヘブンニューイーバ周りのニューイ 刻んでるみんなで表に出せニューヨークもう一人未来未来だ周りのニューヨークニューーあなたニューーそこに見ててくれるセブンスみんなで表に出せニューヨーク願い事周りのニューヨークもう一人未来未来ニュー 姉さんの本領よ神聖なる守護をセブンスヘブンもう一人の私ミラーミラー頑張りなさい万華鏡のように回れ回れニューイヤープリズム助けニューイヤーバースト倒れなさい食いなさい、えー、お姉さんの本領よ神聖なる守護をセブンスヘブン ニューイヤーバーストみんなでおもてなしだミルヘンキングダムあなたに力を万華鏡のように回れ回れニューイヤープリズムもう一人の私よミラミラお姉さんの本領よ神聖なる主導セブンスヘブンはっお年玉よバンりリさい一が入魂させていけニューイヤーバース そこでそうみんなでおもてなしだミルヘン・キングだねもう一人の私ミラーミラー万華鏡のように回れ回れニューイヤープリズムお姉さんの本領よ神聖なる主語セブンスヘブン助けニューイヤーバーストよっ 勝利今年の勝因も私でしたね